Nagdiriwang nga ng 4th birthday ang bunsong anak ng primetime queen na si Marian Rivera and primetime king na si Dingdong Dantes na si Sikto. At makikita nyo rin sa video ko dito na kumanta si Sikto ng I Can't Help Falling in Love With You. Panoorin nyo po mga kaya. Don't you think we're done? So mga kaya, napanood nyo ba kung gaano kagaling kumanta ang anak ni na Marian Rivera at Dingdon Dantes na si Sikto? Once again, happy birthday ulit sa'yo, Sikto! And that's it for today's video. Kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment anything. down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone oh, and see you again on my next video. So keep my bye bye.